हैंड्स का और कौन से स्टेट से हैं अरुणाचल अरुणाचल ये जिम करता है राइट स्कूल में शायद हाँ, दिख रहा है फील हो रहा है <laughs> हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा वेट डालता है इस तरफ ये कम डालता है उसके भी पैर में दिक्कत होगा ये चेन ये मसल ज़्यादा टाइट है छोड़ेंगे इजी इजी रिलैक्स करो ब्रीथ इजी एक और टर्न टर्न करो मेरी तरफ सही वे सही वे तो अरुणाचल में इस वक्त बहुत सर्दी है या नहीं है बहुत है बहुत है तो वहां स्नो पड़ता है हाँ। उस तरफ दूसरे पर इजी रिलैक्स